Дорогие друзья, на пороге 2020 год. Всех нас объединяют мысли о будущем. Это будущее должно быть точно лучше, чем прошлое. Чтобы это случилось, мы должны проектировать и находить способы для реализации этих проектов. На сегодняшний день нас уже более 2000 участников из разных стран мира. Это дает возможность понять, что нам по силам любые задачи. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!